despre a responsabiliza astăzi sau a te responsabiliza. Uh, povestea este următoarea. O mămică de băiețel de 4 ani și jumătate m-a rugat foarte mult să o învăț dacă știu cum să facă să-și responsabilizeze băiețelul ca să mănânce la timp Uh, și să-și strângă jucăriile după ce se joacă. Și în primul rând am liniștit-o, i-am spus că și cu adulții este greu, așa că să nu-și facă mari probleme, însă sugestia mea a fost din parenting. Uh, i-am spus să spună am încredere în tine, că tu atunci când uh, ți-e foame vei mânca și am încredere în tine că atunci când vei termina de, de jucat, o să strângi jucăriile singur, fără să-ți mai spun eu. Și am, am rugat-o să repete. Ei bine, cam uh, la o săptămână, eu l-am văz, îl văd o dată pe săptămână la actorie, am observat că s-a îngrășat și am spus, oh, wow, s-a îngrășat, da, da, da, vă mulțumesc foarte mult, mi-a spus mămica. Um, probabil că nu-i dădeam încredere și cu toate suspiciunile, da, a responsabiliza în concluzie este a avea încredere și în tine și în celălalt. Tu te poneré, Chao.